por... ¡Vamos a morir! ¡La de ¡La psicología! Tapi dibukakan jalan. Boleh barin, boleh bar, tapi tapi dibuka. Ada setiut ibu-ibu ini. Sorok, sorok, sorok, sorok. Sorok, sorok.